Bonjour à tous et à toutes. En fait, je fais des vidéos sur des voitures de tout type, de tout ce qui roule euh, et tout et bientôt tout ce qui vole. Je vous souhaite un bon visionnage de mes vidéos. à la prochaine et abonnez-vous. Et vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram et Facebook.